Mae Creating Change yn brosiect wedi achredu sy'n helpu plant a phobl ifanc i wneud gwahaniaeth mewn gwledydd sy'n datblygu. Mi drefnodd y bobl ifanc ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer prosiect Gynger yn Gambia. Helpodd yr arian yma i gadw plant yn yr ysgol, i dalu am wisg ysgol, i malaria ac adnoddau cymorth cyntaf ymlith bethau eraill gan gynnwys cynnal dynes ifanc wrth iddi astudio i fod yn fyd-wraig. Roedd y beirniaid yn teimlo bod y prosiect hwn wedi cael effaith fawr ar amrywiaeth o gymunedau yng Nghymru ac yn Gambia. Mi oedd wedi datblygu hyder a hunain barch pob un o'r bobl ifanc a gymurodd rhan. Rhaglen deall ymddygiad treisgar. Mae Media Academy Carddydd yn gweithio efo pobl ifanc sy'n ymddwyn yn dreisgar tuag at eu cyfwydio neu teuluoedd. Cafodd y rhaglen hon ei ddatblygu oherwydd y nifer o bobl ifanc oedd yn cael eu hael arestio am droseddau treisgar. Mae'r rhaglen yn helpu pobl ifanc i wneud newidiadau positif bychan sy'n lleirhau'r tebyg olrwydd o droseddu'n defnyddio trais yn y dyfodol. Mae'r rhaglen wedi cael eu cyfradd llwyddiant o 88% yn eu blwyddyn gyntaf. Mi oedd y beirniad o fan bod y prosiect wedi cael effaith effaithau iechyd a lles y bobl ifanc gymerodd rhan a'i fod wedi cynnig amrywiaeth da o gyfleoedd iddyn nhw. Prosiect wedi arwain gan gyfoedion yng Ngwent ydy Sex Matters 2 gan Volunteering Matters Cymru. Mae'n codi ymwybyddiaeth pobl ifanc o gydberthnasau iach ac yn ceisio'u cynnyddu ffactorau sy'n ei hamddiffyn rhag bod neb yn camfanteisio arnyn nhw. Mae 160 o wirfoddolwyr ifanc wedi cael eu hyfforddi drwy'r prosiect i fod yn fentoriaid i'w cyfoedion. Mae'r gwyddfoddolwyr ifanc wedi cynnig gweithdau ar iechyd rywiol i 1,370 o'u cyfoedion yn eu cymuned leol. Teimlai'r beirniad fod y ffaith mae cyfoedion sy'n arwain y prosiect yma wedi cael effaith gadarnhaol ar yr ystod amrywiol o bobl ifanc a gymerodd rhan. Mae prosiect gofalwyr ifanc y YMCA yn Abertawe yn gweithio i gynhyddu gwytnwch gofalwyr ifanc wrth ofalu ac i wellau hiechyd a'i llesiant. Mae gofalwyr ifanc yn cael help dwys gan weithwyr proffesiynol a chyfoedion sy'n deall eu sefyllfa. Maen nhw'n cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n rhoi saib iddyn nhw o ddiwrth ei dyletswyddau gofalu ac maen nhw'n cael cyfle i fod yn ifanc. Mae'r prosiect yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau bydu neu rai un i un i yfalwyr ifanc sydd aml heb fawr o gyswllt a phobl ifanc eraill. Roedd y beirniaid yn tumlo bod y prosiect yma wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau gyfalwyr ifanc drwy gynnig cymorth pwrpasol reolaidd iddyn nhw a gadael iddyn nhw gael chwyl.